FM 91.9 fukki waxtu ak ñaar jot sënkam ca kàmbareen yoo fa ngor jàpp fii ci bu kaw nangaan dal leen ci xibaar yi la ca gëna a fës na ci bras de fer bi dox ci diggante kat yu mairie bu Kaolack ak njit li di Serigne Mboup loolee waral askanu Kaolack tay ji ñu ci bari xëy nañ yëglu di nakarlu naqarlu sax jafe-jafe bi yépp ñom ñokoy dundu di askan ñuy sakku ci ñaari pàcc yépp ngir ñu tok waxtaan ngir saafara mën a am askan wi mën ci gis seenu ko bop témèr ñeen fuk ak ñettel bi yoon édition bu appel ku tedd ki mam limam mahdi jiw laay ki ji ci talaata ji ak ëlëk alarba ji ñu ngi ci jamono ji ñuy addo loolu looy waral ak nganam jitu rew Macky Sall niki dembu ci Cambérène président Sall jaaré fa dalal xel yi né lepp lu jëm ci walum kaaraange gi jàmm ak dal mëna am ci rew mi fitna kuko fi yëkëti dinañ ak yaw président Sall di wo askan wi yëpp ngir ñu gëna jox worma kilifa diiné yi japp leen né jamono ñi addo cérémonie officielle bi ñu koy amal lé diwan diwan bu yoff lolé waral sax ab laajte dal di samp jamono ji ana lan mo tax ñuy attaquer dal ci kaw kilifa diiné di xotti seen worma ci rew bu Sénégal kilifa diiné yoyé sax ñu ci bari bu ñuy addu ñu ngi njort ak xaarandi ngir ay saga ak wax yu ñaaw ñukoy jëmele ci seenu ko kaw tontu gi nañ ci and geustu bu Aminata Niass marché Sandaga lu upp ñeen fukk ci ay cantine lañu fa yëkëti lolé merlo bu futu commerçant yi demb sax euh, jappante doxon na seen digënté ak way takku der yi ñu xey amal sitting niki tay ji commerçant yi xappati grew bu amul app ci marché Sandaga ne dara du fa dox lé ci bobulé marché appel bu avocat yi layol Ousmane Sonko dal di amal appel bobé sax ñu dugaloon ngir rek ñu niilal dossier Adji Sarr Ousmane Sonko ba ñu yóbbu ca chambre criminelle tey ji chambre d'accusation bu Dakaru ki la war joxe dogal bi gis-gis ba mu ci amandi ñu xaarandi niki jile ginnaaw loolu xibaari biti réew yi Alioune Gueye moo fi jaar yëral ñu ko tàggal yaram geeg coach Jack Abdoulaye dinañ ko ndar képpee ak li ëttu yéene kaay xëy fësal mbirum Seydina Ousmane lay doon mu yemboog li gëna fess ci bop xibaari yi nis gis ginnaaw bàkk bi ñu dugg ak yeen ci yaatal gi ak faram fàcce bi xibaari ak amican fego ci ak amadou diallo ci walu machine yi deg deg meuna leer ali diallo faré ci partie digital bi ngeen ñu téwlu en direct fi ci kawlak nangan lew nañu sen immeuble ahmed khalifa niass ci studio zeyda fatoumata zahra ibrahima niass xibaar dig becc gi dañ koy doore ak appel euh, bi nga xamne ñu koy amal euh, ci diwan bu camberen yof japp ngor mu nekk témèr ñen fuk ak ñettel bi yoon ñu amal niki tay jilé ci talata ji ak euh, ëlëk ci alarba ji lolé sax appel bi nga xamné ñu ngi ci jamono ji bu baaxa baax ak di uh, Aline Gueye sekk nak waxtaan ñi nga xamné ñu nga fa faré jamono ji ñu né mbolo mu takko takku ma nga fofé ngir rek magal ku tedd ki yaasal gi dañ ci and ak reportage bu Aline Gueye tay di talata ñaar fukki fan ak benn ci weeru février ci ndorteelu wooteeg seydina limaamu laay bi ren tolloo ko téeméer ak ñeen fukk ak ñetteel bi yoon ñuy màggal bile bis ci diggante kambareen ngor ak yoof taalibe yi am ci mbégte bu baax baax tey firndeel seen pas-pas ci teewee wàtt bile bis bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu kii di useynu ñu ngi nii ci appel bi di wooteeb seydina limaamu laay sallallahu alayhi wasallam ka nga xamante bi moom la yàlla dogal ci coobere muy muhammadu rasulullah mu jaroon ñu nag suñu lépp moo ñu gënal nday gënal ñu bàyyi bu jaroon tey suñu bopp tey ñu joxe ko seydina limaamu na lépp ndax tamit lu way ñak ñan ñak ñan wara nangu ne dakaru gi fonklu yalla bi fi teud te yalla xamna ne moy ramu kep ku yalla bi no moy mindef serigne touba khadimul mustafa da ko deugal ci xasse day wax ko bami wote fi la fek mag ñep mag ñep deugal ko ki may yonentu yalla bu tedd bi moy borom dakaru wara wara waykat ba ne rew mi li fi ne ci ay ngeenel fi ci baylay la bayiko yobbu sen kër daw del ci wat gaayato gëm limamu lay buñu sukkandiko ci talibé yi goor ak jigen na ñep mbubbo perkal ndax la mam limamu lay diglé ñu maytani ku bepp melo xarun boo xamante ni puukare àdduna la liñ ci lancé mooy jigéen ñi ay périki ki ay ongale ki ay bënn bakkan ak yooyu ko fi indi wallahi wal azim balaa déwén di nga ko gis musiba nga fiy jële perkaal lañu sas jigéen ñi perkaal góor ñi perkaal moom lañu seenaal imam lay sas mom lañu sant sant ñu ay jasneer sant ñu ay or soxla wuñu ko ñun suñuy jamaa nga àjjana bàyyi laay mooy rasoor laay ñun jamaa ñu ngi xaar àjjana perkaal nag lañu sant fii waaw ku fii ñoo daal moom lañu sant wata bàyyi laay bii du ay caaxaan lu am téeméeri at ak nangam xam nga ne loolu mu ngi bëgg a yàgg te lu ne nañ lu dëgg du yàgg ku fiy ñëw perkaal la bàyyi laay wax na ñepp sol perkal ta soxla wuñu fu or soxla wuñu fi dara percal lañ wax naka ñepp indi gani ku ñew inshallah di nga lek di nga naan ñu ñaan yalla genn ci alhamdulilahi rabbi alamin pap ndjay bok ci commission d'organisation bi mom mi ngi bàyyiloo xel bu baaxa baax talibi ci seeni comportement ndax bërëb bi kat ñaanu kay la waaye itamit bërëb la bo xamanteni dañ fi juggé daal di defaru bërëb bi moom yaakaar bu ñaanu kay la bu bërëbu kay la defaru kay la kon na bu ñu ñëw appel nañ ñu defal comportement yi ñepp andagal bu ñew ñu xam ñepp ben lañ len dong moo ci andi wuy si woote bi te woote bi nga xamante ne ñëw na ba toll foo xamante ni dayoo dayoo bi am attanatuñ ko parce que tamit àdduna yëppay ñëw buy ñëw daal nañu comporté bu baax parce que boo ñëwee bàyyi la nit a jinne la woo boo ñëwee ku ne nga gis nag comme nag ku ne nga gis boo ñëwee nga dal xam leen fandi yàggul benn temps bu gàtt la rek boo ñëwee temps boobu ngir yàlla ngalawaay kuy ñëw ñun ñi taxaw naan naan defal kaay fii kaay fii ñun ñëpp benn leen bëgg lu baax dong moo tax ñu naan naan kaay ak nangam ku ci yor sa jikko yor sa leneen ñu lay ñaan ngir yàlla boo ñëw rek nga denc ko kër ga wooteeg seydina limaamu laay door niki tey ca kambaren ngor ak yoof taalibe yi am mbégte bu baax a baax teewewaat bis bi comme niñ koy defee ci at mu jot tax ñu am ci taxawaay bu mat sëkk ci bépp fànn ngir gën a taaral bile bis di wooteeg Seydina Limaamu Laay jërëjëf Alioune Gueye 143e édition bi ci la ñu nekk atum ren jile loolee nag moom moo waral ak nganam jiitu réew Macky Sall niki démb dem seeti ji kilifa ya lam fa yëkkati ci ay kàddu sax moom président Sall ginnaaw bu mu sàkkoo ñaan ba noppi ca ñoom mooy rek jàmm ak dal ci réew mi nguur gi moom noppi na xar ci tànk tubayam ngir rek képp koo xam dafa noppi ngir yëkkati fitna ñu jàmmaaxloo ak yow président Sall di dikkaat nee na jikko yi fii ci réew mi bëgg nañu defaraat ko waaye itam mu ngi sàkku ci askan wi yëpp ñu ñu gën jox worma kilifa yi diiné yi président Macky Sall la ñuy teewlu ci micro suñu ndaw ci Dakar Seydina Alioune Diop. réew mo gis dafa am na ko yàlla am lu fa suñu borom def ci waasoo ci diiné ci ay valeur nit da ngay xam sa bop xam sa valeur culture ak sa valeur civilisation té li xew ñëpp gis nañu ko moy ñak xam nan ngay jëfandikoo xarala yu bees yo xam ne dañ ko indi ngir mu jëmele nit kanam waaye indiwuñ ko pour mu tasaare lepp lo xamné ay jikko yu baax

kon lislaam boobu war nañ ko sàmm ndax mooy lislaam bi ñu taamu mooy lislaam bi ñu xam te mooy lislaam bi ñu jig moo ñu indi leneen di ko jàngal sénégalais ci wàllu diine mëngook appel bu Seydina Limaamu 143e édition bu jamono ñuy addo sax cérémonie officielle bi ñu ngi ci sëgg ci teewaayu kilifa yu bari ngir fekkee lu ñu mel comme ni mu ko waxee moom président Macky Sall dafay woo ngir askan wi yëpp gën a jox war ma kilifa diine yi loolee nag taxaw seetlu la boo xam ne askan yu ci bare bari gis nañ ko jamono ji dañuy faral rek di dal ci kaw kilifa diine yi mel ñuy xotti seen war ma saaga xaste kàddu ñaaw ñu faral di yëkkati jëmale ca ñoom loolee nag jaaxal lool ñu bari ci askan wi waral ab laaj daal di samp analu waral lu ni mel waaye itam lii ndax bu dakkul yar gi dina gën wëy fii ci réew bu sénégal tontu gi ak gëstu bu aminata ñes réewum sénégal ñu nemmeeku ji ay kaddu yu ñagas yu ñuy faral di jëmale ci kilifa diine yi di xot di worma askan bi ñu di ko ñaawlu aliou raki sàll saaga bi nekk ci langu politique bi liko indi mooy ne ñiy saaga duñ politique kat wax ji mooy ne lang gi dafa rax ñi daan politique dañoo fi ne ay wuyu ñoom ñoo nekk ci langu politique bi ay xale yu xamadi ay xale du xale sax mais ay magum jëmm a ngi ci yoo xamante ne dañuy wax lu ñaaw ndax politique di saaga nit ndax politique loolu ku koy def xamal ne yow bokkoo ci langu politique ndax politique dafa set politique du lu salte politique lu baax la politique mooy doxal réew mooy doxal askan bu fekkee nag dañoo jël seen làmmeñ eh, foog ne làmmeñ la ñuy politiquer mais ken du politique lamañ bay ndaw ñu dajé moom mom ci mbéd na ñeseen bi mi ngi ñaawlu saga yi ndaw yi di def jëmele ko ci kilifa yi waye tam muy lancer message ci ndaw ñi gëna a defaraat seeni ay cadeau lolu kenn rafetlu wut ko diine yi lañu am ñoy suñu yaakar tay ak ëlëk gannaaw yalla non loolu gënul loolu gënul saga ken wul ko sax daf sa morom lak euh, mak saga moom vraiment baaxul ken du ko digle baaxul yewul dal ñu saxuru ko daf sa morom wala asuma la ko xamné sa morom way jur la koku ken rafetlu ko kenn santaanut ko vraiment baaxul non non mang ngi leen lancer message pour ñu sensé yeneen langage parce que ñu war wax bari na ci réew mi ba nga xamni kenn mënu ko dajal tous les domaines nag saaga daal lii wul jangale kat bi di wuyo ci touru Modou Xaban Gueye japp ne jafé jafé bi du ci ndaw ñi kese jukko yi nañu wara xolaat lolu kenn du ko rafetlu saaga moom déjà c'est un délit donc lolu kenn mënu ko cautionner mais ñi saga aussi parfois sax mën nañ baña nek ay jeune ñi saga mën nañ ëpp sax euh, 35 ans jëm si kaw loolu kenn du ko cautionné li ñuy wax rek mooy nit ñi nañ dellu si éducation dellu si yar bu rafet dellu si les bons comportements de telle sorte que mën nga critiquer mais tu fais une critique objective ku ko dégg xam ne vraiment yaa ngi critiquer mais yaa ngi ko teg si yar ak tegin ñun loolu la ñuy cautionné coow yépp ñenn ñi jàpp ne ñooñu politique bi ñoo ko indi si réew mi waral ñiy saaga ak a xaste kilifa diine yi laaj bi samp mooy ndax lii bu dakkul yar dina amati si rewmi jeufla fm wey ci xibaar yi addu fi ci diwan bu kaolak ndangan ak bras de fer bi dox ci liggey kat mairie bu kaolak ak senu njit di serigne buup pulole nak askan wi fi ci diwan bu kaolak ñom addu nañ ci nenañ bi lu ci bari ñom ñokoy dundu waral sax ñuy naqarlu lu ñu mel tey sàkku ci ñaari wàll yépp ngir ñu tok waxtaan juddu askan wi mën ci gis seen ko bop faatu ki ne sow tiam def na ci ab reportage jamono ji mairie bu kaolaka di mel ni ciin buy bax fu nekk di wañax li ñu mel liko wundu di ay jafe-jafe entre serigne buubu ak ay liggéey katam ñu bari ci askan bi di ko ñaawlo bu baaxa a baax ne ñi nekk ci bi liggéey mo leen war aliou mané lolu war na ñak liggéey dal mo mo moo ëpp solo nekk bo di xiro di ngaayo soo ñu tek leen liggéey a tax imagine toi xool Kaolack fu mu nekk nii tali bu baax sax mënoo ko fee am par rapport xool gënal gënal yeneen région yi nga xool boo fa duggee sax da ngay xam ne kii ku fi nekk mu ngi liggéey waaye Kaolack moom ça ne va pas moom doxagul moom mun a askan bi moom njeexital bu ñaaw rek lay doon parce yow da ngaa war a liggéey liggéeyoo nekk fa di rendement di ndaw di ci turu xaadim moom jàpp ne liggéeykat yi ñoo war a bàyyi sëriñ Mboup mu liggéey ah jàppale sëriñ mu liggéey rek sëriñ moom mi ngi liggéey mi ngi si war gars yi jàppale war rek mu gën a góorgóorlu wax dëgg am la nangu ko jàppale ak na jàngal na gaay jàppale rek mu liggéey rek xew amul ci buntu liggéeyukaayam maam cheikh moom ne maire bu yees bi daa dox ci tànk wor waral muy doxalee nii sëriñ boobu dañoo jaar yoon wor rek moom bi koy faal daa taxawoon pour tànk defar euh, kaolax ba ba léegi gis ñu benn résultat bu leer bu mu defar fii nga dem ba maire di fa xeex ñun xalaatu yaakaaru ñu woon ne loolu dina am ci nguuru sëriñ bi bu demee ba am ci lak ba pare gis ñu muy liggéey yenn quartier yi nii ah, jàpp ne man daa jaar yoon liggéeykat yi moom duñ la may temps yow ko yaay jëf résultat rek dañu liggéey ni topp sa ginnaaw tamit moom yàq yàqal mo upp ni lay defal yaay xol li la arrangé ak xol li senegal bëgg xol xool li ñu la fal liñ bëgg nga nekk ci mais kat yi mom ku la ci may ta amul bu la jiitaloon tay bu suba ni la defo fi dara defo fi dara mais tamit bu du fee du tee bo defee askan wi dinañ xamné yow def nga nday ju bop mo mel bu yes bi nekk ci jamar lo bu mak ak ay liggéey katam li ni mel nak mëna galankor doxal yu doxalinu mairie bi askan bi di sakku ci ñom ñu liggéey mo gën ñu nekk te xiro ko ngaayo jërëjëf Fatou ne Sow Thiam askan woowee sax sàkkuteef gi ñuy def li dara waralu ko dul jafe-jafe yu tar yi ci jànkuwanteel nee nañ jamono coow li mënuñoo lijjanti benn kayit ci mairie ba mu daal di sotti muy jafe-jafe boo xam ne becc nañ ko ci sa micro trottoir bu Fatou Kiné Sow Thiam extrait de naissance pour sama benn sœur bu dëkk Mérina Mbaba bon dañ ma ne dañoo nekk en grève quoi fan tamit bëggoon naa fi ñëw ñu xamal ma ne dañoo nekk grève pour man nag jeex mais malheureusement damay dem di vraiment waxuma bi sax bi sax grave mais li sœur bi soxla fi Dakar depuis Bobo ñëw mais daal jour yi may tombel daal baaxul ci man parce que saa yu ma ñëwee damay fekk ñuy grève te loolu loolu rek moo fi teg dama ñëw ma laajte ñi tijjiwul ñu ne ma grève ma demandé pour ñu ne ma ndax seen grève dama ko soxlo actuellement tay la ko soxlo plus tard insu bëgg defal extrait mëno ko defal ta bo démé école mom lañ lay nekk dama dem insu tant que joxew ma sama extrait do man and accès ci école ñom de luma len wax lu bari très sincèrement parce que nenañ ma dañuy liggéey ñaar ñett fan bay kon ñoo ñu ngi soralé population bi ki ñi waxal kay directement moy ki nga xamné mom mo mënal safara sen grève bi muy nguur gi lepp lo gis waxtaan lay mujjé waxtaan mo koy safara nguur gi da won nañu dimbalé sincèrement ñu fay ñi sen xaaliss ñom ñu mëno ñoo jàppale defal ñu suñuy papier moom lañ soxla actuellement moom lañ fi am nit moom tant amul papier moom mënul développer mënul dem fenn mango càkkute fu askan wi la fi ci bu kaw lak am ngir déggoo am ci diggante liggéeykatu mairie yi ak kilifa yi fii ci diwaan gi fukki simili ak ci fukki waxtu ak ñaar yéen ñu woy ci xibaar yi ak mbirum yoon magistrature bi ci réew bu Sénégal ay coppite am ci yenn ci ay ah, secteur Amady Diouf moom nekkatul procureur de la République moom moomee ki ko wutu moom moo di Abdou Karim Diop Euh, conseil supérieur bu magistrature euh, jàppale euh, ko amal waxtaan conseil supérieur bu magistrature dogal bile ci palais de la république ancien procureur bi di Diouf jamono premier président bu cour d'appel bu Siré Ali Ba premier président bu cour suprême muy dogal yo nañ ko ci bi ñu wax ci mbirum yoon ba tey appel bi nga xam ne avocat yi la yoon Ousmane Sonko dugaloon nañu ko ngir rek ñu daal di neenal wala boo ko gantal dossier Adji Sarr Ousmane Sonko ba ñu yóbbu ca chambre criminelle loolee nak niki tey ji jàpp leen ne ëttu eh, at këru attekaay bi di chambre d'accusation bu ndakaaru ñu ngi ko ci xaaral ngi dogal bi daal di wadd ñu xam gis-gis ba mu ci am ak lan la décidé ci ya lu ni mel ginnaaw avocat yi Ousmane Sonko bu ñu sako loolee nga xam ne moom la ñu bëgg ñu dem ca bu Ceeskaay benn dëkk ñaari gaar àddu ci leneen walu gi yaram mën nañu wax consultation gratuite yo xamné ñu ko doon amal UFR ba fa faré ci centre de santé bu université Ibader Cham ñom bu diwan bu Thiès ñoko doon amal jappalé né directeur ba sax dikkat na ci solo su beccëk bobé nga xamné ñu ko doon amal tém bañ ca tann waye itam askan wi naka lañ ko gissé jangat gi dañ koy tewlu mom momé di Mamadou Lamine Cissé directeur ba ci micro bu suñu ndaw ca Thiès ndey Diallo journée lu am solo manam journée sur thème bi prise en charge urgence médico-chirurgicale biñ koy geussu biñ koy tek xalat woon nañ ni dina coïncider ak malheureusement accident yu fi xew loolu moy woon ni que mirum université ñoo ngi anticipation si prévention ni au delà jàngale ak euh, fajj dañuy gëstu stratégie ñoo ngi recherche suñu recherche bi yépp dañ ko basé si soxlo population besoin ak difficulté du moment pour ñu andi ci suñu contribution fexé ba lepp lu ci war lu universitaire war gëssu tek autorité yi mën ko jël sukkandiku ba am ci ay solution ci loolu lañuy coïncidence bi nak jox ñu davantage argument pour mëna né ah liñ doon xalaat dé lamé lamé li nak mo taxoon et malheureusement légui la gëna tax mo moy ben pour ñu mën ci waxtaan képp ku ci loxam mëna dugg invité nañu tambal nañu surtout ci sapeur yi ñoo nañu def le point au niveau de la région de Thiès. jël si médecin chef de district. parce que xam nañ ni que fii sapeur nekkul ñoom la ñuy njëkk pour def les premiers secours. wax nañu seen jafé jafé, jox nañu ay pistes de réflexion ak solution. Suñu améliorer la santé wu Thiès dinañ améliorer en grande partie santé au Sénégal parce que Thiès carrefour la. Soy dugg Dakar Thiès ngay jaar soy génn aussi Thiès ngay jaar à partir de Thiès da ngay dem fépp donc carrefour la boo xam suñu assurer lolu dina don prétexte modèle pour les autres régions ñu mëne ko en place pour que accompagnement tâche du lait donne fu pour que problème prise en charge sanitaire Rajafla FM baatu askan wi juróom ñeen fukk ak benn yu tombal juróom ñeent diwaan bu Thiès kaay Touba Mbacké jàpp Ndakaaru juróom ñeen fukk ak juróom benn yu tombal ngeen ñu fay en direct jamono ji ñuy addo marché Sandaga bu Ndakaaru la ñuy lu opunyen ñeen fukk ci ay cantine moom la ñu fay yëkkati commerçant yi nag nee nañ yëkkati gi jaay doole képp la ndax amuñu fenn fuñ ko teg fu jaar ca yoon mer bu futu la def tey ñu xëyee ab sitting démb jàppante doxoon na seen ak way takku der yi commerçant yi nañ xeex bi dañu koy woyal xàppatin nañ gréew bu amul àpp ca marché Sandaga nee nañ dara dootu fa dox dañ leen di teewlu ginnaaw loolee seen i kàddu ci micro suñu ndaw ba faree ca Dakar Seydina Aline Diop. samedi ci guddi minuit une heure ñoo jékki-jékki rek ñu woo ñu gannaaw bu ñu liggéey ba wàcc ñu ne ñu ngi toj suñuy place fii ci Sandaga lu jege 40 place yoo xam ne ay bagage nga fa xaalis nga fa ñu ne préfet moo ñëw indi police jël bagage yëpp roñ yóbbu xamuñ fu mu ko yóbbu waaye daane cantine yëpp ñu xëy rek problème bi ba léegi gisaguñu ki nga xam ne mooy préfet bi donte jog nañ dem ci moom fekk fa adjoint biñ ko laajee lu waral lii nga def daf ne dafa am benn tabax bu fi nekk boo xam ne dafay waaja daanu motax ñu dindi seen cantine ndax wóoratul loolu la wax ne moy sabab bi ñu noko waaw bâtiment bu waja daanu ñu dekk ak mom lu jégué 30 ans 25 ans ñu nekk ko fi bu fekké dañ ko wara daané xana war nañu wo nit ñi jox leen formation ñu jël seen bagage génn ko li ñu japp nak ñun moy jaay doole même waji bu fekkente ne titre français la am titre français bi kër gi la coiffé même mbedd mi ñun cantine bo fi gis rek mairie moko jox autorisation pour mu tek ko fi ci mairie bobu dem nañ fi mu ne mom yëgut tiinut donc moy waji même fekkente ne moom am na titre français pakam la mom waaye ñun suñu cantine ñun am nañ autorisation bu ñu fi ci mairie mo ñu ko jox donc gisuma ben yoon bu nit mën a xéefale rek ñew nang ko ci suñu loxo noonu yàq suñu bagage yobbu suñu halal ci lool préfet moko def ñun lool vraiment président Macky Sall mom ci bopam bu fi dara xewé ci kom lay daanu quoi ci na woor na ñun li dañ ko bayyi mu jall quoi maam ñun duñ nangu ñu toroxal ñu quoi ci dëkk bi lañ dëkk yow nga fraatu kan mu nekk la fa nekk ëpp na 10 millions 40 personnes ñu bëgg leen xey toroxal noonu lool ñu bok ci métier bi ñoko ko wax sétan lu mu leen jaral ñun dañ ñu ko jaral ñun ñun ñu yàqule bi ni ñëwé ba aksi dañ na ñu du ngeen duggu ñi ñëf fi ñëk ñëw dañ leen mëno tay yobbu leen fi ñun ñëpp 44 yëpp bagage yëpp ñu ngi ñu ngi am frère muy xaalis di leneen ak loo fa mën a bàyyi yóbbu nañ ko léegi nag ñun li ñuy laaj si dëkk bi leen dëkk wala ay bàyyi ma leen si dëkk ñun commerçant yi ndaxte li ñuy wax nii si deret la lay jógee dugg suñu xol dem si xel du ñuy ma te di réew mi leen dëkk nekk nationalité sénégalaise Macky Sall la intervenir directement na wax wax ak gouverneur wax ak préfet wax ak maire de Dakar ñun duñ ko mu ak duñ ko mu ko mu nekkoon jaaykat maanaam commerçant ya faree ca marché sandaga ca dakar ne nañ yëkkati boobee ñu def lu ëpp ñeen fukk ci ay contine duñu ko bàyyi mu jàll ñu ci joxoñ baaraamu tuuma kilifa yi leneen ci xibaar sénégal tey am gan gu mag eh, muy buuru maroc mohamed sis ab ganam fii ci diwaan bu sénégal ñu ciy xaarandi gëna taxal diggante sénégal ak maroc yeneen ci ay poñ yoo xam ne ko waxtaane faram fàcce ko ñaari kilifa yi ngir rek lu soxal yokkute eh, ci réew bu Maroc ak réew bu Sénégal kon eh, buuru marok eh, tey jii fii ci Sénégal di Mohamed VI ak nganam ñu ko fii xaarandi file lañuy jaar yër li gën a fës ci xibaari biti réew. yegsi nañ ci xibaar biti réew roppalaanu Alioune Gueye la ñuy jël wutali biti réew Alioune maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay bu baax baax soxna Ami di nuyu fidèle auditeurs yi nga xam ni ñooy bàyyi xel Jafla FM. ma nga ginnaaw bu ñu la nuyoo ba noppi xibaar bi ci réew ca burkina faso la ñu koy euh, dooree foofee nag nemmeeku nañ beneenub attaque boo ju bare bari ju fa ñu ci tudd l'armée ba mmh, bu ñu sukkandikoo ci euh, ki nga xamante ni Euh, ki yor force armée ba fofu nonu ci bilan prévisoire bi nga xamanteni def nañ ko niki demb lu toll ci juroom fukk ak ben ci ay soldat burkinabé ñom lañ fa faat ci ab embistade bo xamanteni ni kuréelu ñom ñoo nason pexé niki demb fofu ci beut gannaaru réew ma dend ak frontière Mali ak Niger kon buñu ñu ci l'armée bi la mo mhm. nga xibaar buñu deugal la l'armée ba fofé ci burkina faso conflit ci russo ukrainienne bi lañuy wax waaye itam jàpp Cameroun gis-gis bi nag mooy li ñuy am mooy yaakaar mën na juddoo Mhm. Eh, gannaaw nak eh, lu toll ci at jàmm amul ci diggante ukraine ak russe nak nag indi ay coppite yu bari ci réewum afrique rawatina foofa ca burkina faso ci yokkute njëg sabab nak cameroun am taxawaay bi ni mel eh, ci noonu nag ñi nga ni ñoom askan ba am nañu yaakaar bu baax a baax kii di njiitu réewu riis daal di soppi li nga xamante ni moom mooy doxalinam ci digganteem ak cameroun waaye ci digganteem ak réewum afrique yëpp njaxare lañu am ci conflit yu ñu nemmeeku euh, jamono ji ci diggante Ukraine ak euh, Chine mhm digënté Ukraine mo ngok eh, jafe-jafe bañ fa ko conflit bi mom mo waral Chine jamono ji mu ngi woté ab waxtaan manam dialogue Uh, niki demb la lolu am ndax ki nga xamanteni mom modi ki yor affaire étranger bu Chine ba eh, demb la xamlé ci ap réunion bi nga xamni dañ ci don nas ay pexé ngir gëna yok karange fofu ci réewum Chine lañu xamlé ni eh, problème ba nga xamanteni amna fofu ci réewum Ukraine mi ngi gën di tar té buñu xolé mën na yexi ñom ah, sabab ñu téla jël seen ay matuway bala dara di xew soxna ami li mo gënon na fess ci xibaaru réew sante la gërëm la Alioune Gueye ci xibaar bi ci réew yi dig la daje ci beneen jotaay 17h lay doon juróomi waxtu ci ngoon fii la ñuy jaar yër li gën a fës ci xibaaru tàggat yaram yi. xabaaru tàggat yaram. ay ca xibaaru tàggat yaram yi mbirum su Abdoulaye Diack lay doon sëñ bi Diack maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna ami jam door xibaaru tàggat yaram ak wàllum football ak lu ñeel wàllum coupe d' afrique bi ñu seeni at weesoogul ñaar fukk ginnaaw ndam li sunu gaynde yi nag am ci kaw ñii di waa nigéria benn bal ci dara nit suba nag la wara amal seen ñaareelu match seen diggante ak ñii di waa mozambique bu ñaari waxtu jotee gonay malik daa fi nag ñoom ñi ngi ci seen di xaar ñii di waa mozambique niki suba malik daaf mi leen di tagat nak nag euh, moom nit ki euh, démb dellusi na ci tollu wayu gaynde yi ak match bi wessu mom malik daf la tewlu ci micro fédération sénégalaise bu football. joué nañu yalla may ñu ndam ci kaw Nigéria xamoon nañ ni équipe bu ñu joué équipe mag la parce que ñepp xam nañ nigeria 7 fois champion d'afrique 2 fois vainqueur coupe du monde donc du équipe bu ndaw donc la preuve match bi wane nako parce que xam nañ équipe bu xarañ bu am taxaway bu am jëmm puis équipe bu mën a football aussi lañ dajaloon mais tamit sama xale yi kenn bayu leen delu ñu sama xalé yi wane nañu full ak fayda wane nañ taxaway bu rafet et puis vraiment wane nañ aussi amoon on a envie pour jouer match pour gagner quoi. je pense que buñ ko xoolee ci match bi bon le lañ ci doon xaar te gis nañ ko te ni aussi eh, suñu poule bi du yomb parce que boo xoolee Égypte xool Mozambique xool Nigéria xam nañ ay équipe magnifique. ñoo fa nekk moo ci entame match bi on nañu vraiment beaucoup de détermination beaucoup de caractère bon ils se sont battus sur tous les ballons surtout en défense gagné une duel aérien duel au sol je pense qu'on a bien défendu au milieu de terrain aussi en l'occurrence de Mamadou Lamine Camara vraiment il a été omniprésent Ça taxawaayam moom baax na gagné na duel au sol yi duel à l'air ba utilisation il a été propre mais sauf rek mooy que ci biir match bi amoon nañ ci ay occasion yu bëri pour dugal deuxième but mais malheureusement xale yi defuñu ko libaas bi grand remplaçant am na ñaar Papa Diallo am na ko même Modou Lamine Camara amoon na ko mais loolu yëpp jotul dugg moo tax it gagné nañu 1-0 c' vrai que score mënul tuuti score yëpp benn la gagné rek moom solo waaye dool di sant yàlla et puis vraiment ñu jublu ci liggéey bi xool li doxul ñu jéem ko amélioré rapidement pour jàkkaarloo équipe yi nga xamante ne moo nekk suñu kanam mooy Mozambique bi nga xamante ni moom la ñuy jouer mercredi incha allahu taala mu nekkoon Malick Daff di tàggata suñu gaynde yu U20 yi suñu gaynde yu jigéen nag nak ñom ni ki démb ci guddi lañu daldi amal nak ab match xarito ak ñi di wa Thailand ñom nak dañu daldi amal ab match nil seen digënté ak Thailand kenn ku rek ben bal dugal sa morom gaynde yi nak ñom seen bibi ki ko dugal mo nek ndey awa jaxate ñom gaynde yi nak ñi ngi ci wajtay ci seen match seen digënté ak ñi di wa Haiti di match retour ndaxte Aleba ñi di wa Haiti ñoo leen daanon daan yu metti ñenti bal ci dara Ligue 2 bu Sénégal dembu lañu jéxal phase aller yi démb job bumbur euh, bu Mbour moom dafa daanu ci biir euh, dëkkam ci kanamu ñii di waa Kër Major ñaari bal ci benn premier tour euh, coupe de la ligue tirage au sort bi amal nañu ko nar ko nakasam nag samedi ji di ñëw dimanche match de soc nag ràññeeku na ci bu mel ni dër burfisquois war a dox diggante eugel bu refisque ak di waa tënge ci fc samedi bu ñeenti waxtu jotee ci stade ngalandu diouf jàmbaar bu sali moom dina ak di bu jurbel football ca bitim réew ñu lu ñeel ligue européenne euh, des champions euh, huitième de finale Tainak tey Amalbo ko amal bu euh, Liverpool mom dina l'allée ak Real Madrid affiche bi mom monekon affiche finale ligue des champions ci atum 2022 Real Madrid moom moo Dan Ben benn Vinicius Junior mo dugal butu Real Bobo Sadio Mané Boba. boba bir ci boba match boba Amalon Nak, ap bal de poteau Mom Sadio Mané beneen match bi nak wara dox ci diggante Francfort moom Tam wara a ak ñiit à Naples ñaari équipe yi nag euh, mosuñoo dajé ci Ligue des champions waaye dajé nañu ñaar yoon ci euh, Ligue Europa ci atum 1994 aller retour la won match yoy nak ñii di Francfort ñoo ci am ndam ci ñaar yépp ben bu nek ñu door ci ben bal ci dara ñu dem ci Espagne waxtané lu ñël 22 e journée ci Liga ba niki dembu lañ ko da di ndar képp Xetafe mom dafa dalal ñi di Valencia dóor leen benn bal ci dara 23e journée ca Serie A ba ca Italie foofee nag démb Torino ak Cremonese dañoo témbo kenn ku nekk ñaari bal la dugal ci sa kangi morom basket lañu koy jeexale soxna mi ak euh, juróomeelu fenêtre bu coupe du monde sunu gaynde yi nag wara laale ak ñi di waa Sudan du Sud ajuma ji di ñëw ca euh, réewum Égypte ci dëkk bi di Alexandrie Sénégal nag euh, faaw mu am ñetti victoire ngir rek mun a qualifier ñetteelu yoonam ci coupe du monde basket bignou euh, jaklel euh, Gorni Sénégal bu noppé ci Sudan du Sud dina lalé ak ñii Tunisie samedi dimanche ja mu ak Cameroun son ami li de nekkon di gënoon a ci xibaaru tagat a FM li ci اهلا وسهلا ومرحبا بكم conseil supérieur de la magistrature Macky na carte gi jaxase ko ba séddale ko siddu ko dañu ñu nimu ko teggé yëf Ba ma nekkon ci cour suprême ki Ahmed Tidiane Koulibaly moko fa wutu Amadi Diouf ma nekkon ci cour d'appel bu Dakar journal siddu ko dañu ñu jog no moromam tok Abdou Karim Diop mo tok fa mu nekkon légui njital cour suprême siddu ko dañu ñu Ousmane Diagne lay wuyo modi conseil supérieur de la magistrature jaxaso au cours cour d'appel Abdou Karim Diop moy nouveau patron bu parquet bu Ndakaaru observateur nañu ay sacré yu yees yu xew ci renouvellement gi nga xamné def nañu ko jamono ji ci personnel judiciaire bi Ibrahima Bakhoum Abdou Karim Diop ñom ñaar de jamono ji résoner nañu pàkk bu Ndakaaru ay siège yu yëngu yu yank ni ko journal Le Quotidien gisee changement yi xew di soppiti ci magistrature réew mi Sir Ali Ba cour suprême Amadou diop cour d'appel bu Ndakaaru Ibrahima Bakhoum procureur général Abdou Karim Diop procureur de la République le témoignage ne ko vaste mouvement au sein de la magistrature gin gu yees goo ci xewna ci keuruk magistrature yi las yene kay nañu Macky Sall kay faxas na fep ragat fep vox populi nañu Amadou Diouf quitté na parquet bi pour cour d'appel bu Dakar bi fa nekkon vox populi nañu amu fa sax li di fukki wër ak juroom Ousmane Diagne journal vox populi nañu légui moy premier avocat général bu cour suprême Ibrahima Bakhoum nek procureur général ki fi nekkon jital Ofnac di Seynabou Ndiaye journal bi nañu momitam nomé nañu ko conseil les éco yene kay nañu diwo Ibrahima Bakhoum ak ki di Abdou Karim Diop pour jakarlo kan li xew ci rew mi turbine yene kay melni ku nan ndax yalla ñu am indépendance mana liggéey ci seeni sago kenn du leen dicté fa ñu wara jaar mbaa li ñu wara def li jaadu képp lañuy def ci réew mi su ko defee ñu noppalu journal yor yor nañu en tout cas jamono ji patriote yi ñuy ciblé mu ngi bëgg doy ci réew mi lu tollu ci téeméeri otage politique yoo xamanteni ñoom ñëpp ci kan Ousmane Sonko lañu féré ñu ngi ci kasso gi melni soxna Amidia victime la ci ci mbirum force spéciale ci lañu ko jappé Fadilou Keita mom ci la reeruk DJ Balzi ak Fulbe Sambu mi ñu néwon Fatuna rapport ni dof mi nekk ci kasso gi ak Anibal di mi nga xamné Copar Express moko téy ci kasso gi ñoom journal yor yor nañu tollu nañu ci téeméeri nit monté réew mi ak li magistrature réew mi yëngu teewul réew mi amna lu tollu ci 46 magistrat manam manquement yu tollu ci 46 magistrat journal jour moo moko bind li waral mu wax wax ji modi amon na fi concours bu fi xewon bo xamanteni fuk ak juroom magistrat lañu soxla won ci ñooñee juroom ñett ñoo ci réussir te na 300 candidats yo xamanteni ñoom ñu ngi won ci jongante bi way cour des comptes magistrat la soxla won te juroom fuk ak juroom ben rek ñoo ci jëtu réussir conséquence yi nak modi liggéeyu cour des comptes dafa yéx journal jour ñu njiitu réew mi Macky Sall bi mi sété këru diine ga nek ca Cambren waccayu Seydina Limamou Laye Mahdiou merum triple XL la fa woné mo Macky Sall la xewon ca Mbacké di manifestation yi yëngulon dëkk bi Macky Sall wax na ci wax na itam dootu ñu nangu kenn ku juk rek di salfaani dëkk bi wax na sax banan ñi nga xamné dañuy juk ngir andi fi l'islam gu wuté gi fi suñu mami yi andi woon kookee dañu lay freiné lisi ko xëy ci bind Macky Sall mu ngi ci jiat contre islamiliste yi nga xamné ay radical lañu sax banan état bi mbolém responsabilité yi ko ci war du ko bayyi mu sedd appel Seydina Limamou Laye 140 43e appel bi ñuy amal ci Yoff journal bes bi ci la xey jëmu ju tedd ji la ne fang ci xëtu mu ñëk muy sayidina isa Laye ku ñëk doon khalif bi almahdiyu appel bek fi mu joggé dem ak njiitu rew mi mu fa demone dembu ak cadeau yu mu fa yëkëté mu ngi ci biir journal bi mairie bu liggéey kat ya fa journal bi ne ñu dañu doon gërew dembu ñaawlo nekkin ak yorin gi nga xamné maire bu kaolax yore nako muy Serigne bop ci seeni ak ak seeni yele fi ñuy salfaañe la ñu dootu ñuko nongo mom Serigne bop maire bu kaolax la dépes nañu yëkëti nay cadeau dembu ciowli ciowli ñen ci benno bokk yakkar ñoo dugg ci xew ngir bëgg salfaañe ayam gi ñi doon geraw démb ak di bëgg xajamal yorinam gi du ñenn ñu dul ñenn ñu fere ci benno bokk yaakaar nañu waaye teewul yëf yi na ay tension juddu woon na fa am na sax benn agent boo xamante ni dañu ko ben agressé waa ji vie bala tudd urgence la mujjee yeewoo ji ca wakaam libération nañu lu doy war fa xew alassane jibi soumaré benn waay la ay atam mu ngi toll ci ñeen fukki at ak ñett dañu ko fekk mu xaru bàyyi jabar ak ñaari doom li faat ak lu ko naxadi ba tax mu def lu ñu mel journal nañu kenn ci jërëjëf Seydina Ousmane Ndiaye ci revue de presse bi yemboo képp fi ñu yaaree yëkkati jotaayu xibaar yi laataa yëkkati gi dañ leen defal ak fàttali ci la ca gënoon a fës. li gënon na fas ci bop xibaari bokkon na ci bras de fer bi dox ci liggéey katu mairie bu kaolack ak njiit li di sëriñ mbuub askanu kaolack nañ ci li ñu xamle mooy ñoom jafé jafe yi ñoko dundu kenn mënu régler dara ci mairie bi jamono ji war ñuy ci ñaari pàcc yëpp ngir ñu tok waxtaan sa fara mënu juddu ci jafé jafé bu ni mel 143e édition bu appel ku tedd ki mam limam tay ji ci talata ji ak ëlëk alarba ji ñu koy màggal waral ak nganam président Macky Sall niki dembu ca Cambérène président Sall jaaree na fa di xamle ne fitna gi ci réew mi nguur gi nopp na ngir ak ñi koy def jam ak dal mën fee am président Sall di sàkku ci askan wi yëpp ñu jox worma kilifa yi waral ab laaj samp niki tey ji ana lan moo tax kilifa diine ñu mel ni ñuy seeni worma jamono ji ci réew mi ku ci wax ñu dal sa kaw saaga ak xaste ñu ko jëmale ci ñoom te loolee nemmeeku ñu ko fi woon bu njëkk lii ab laaj samp ci sax ba ñu ne ndax bu ko yar gi dina way fi ci rew bu senegal tontu gi andon nañ ci geustu bu Aminata Niass marché Sandaga ci Dakar lu upp ñen fukk ci ay contine lañu fa yëkkati loolee merloo bu baax commerçant ya fa sitting lañu xeyé tay ji démb jappante doxone sen digënté ak way takku der yi commerçant yi di deugal sen taxawaay ne xapati nañ gréew bu amul app ci marché sandaga ci Dakarou appelu avocat yu ousmane sonko ñu dugaloon ko nak ngir dossier aji Sarr ousmane sonko bañu yobbu ci chambre criminelle ñu nénal ko lolé tay ji këru attekat gi di chambre d'accusation bu Dakarou ci lay seug dogal bi ñu koy xaar e ndi lan mo ci ya. tukkee ginaaw lolu xibaar bi ci réew yi aline gueye jaar na fi yëral ñuko tagal tàggat yaram gi coach Jack abdoulay ndar képp nañ ko ak li yene kay xëy fësal tay mbirum sayidina Ousmane jay la won mu yem bok li fi jotoon a ruus ci ay xibar ami am nekkon ci kaddu gi fegg won ci ak Amadou Diallo ci machine deg deg gi meuna leer Ali Diallo fare won ci digital bi cant ak ngeureum ñewal équipe rédaction bi japp ci xibaari ba mu mëna a yembu ba tay rédaction bi leen diga dajé 15 h ñetti waxtu ci digg bëccëg gi di ngeen am benen jotaay bu bu yoon ci kàllaamay tubaab lay doon man ma diga leen dajé 17 h juroom waxtu ci ngoon dina fi téwaat gën ko faram faccé ci kàllaamay kocc barma su lolu way leen di topandi sunu ay programme niskis dañuy dem ci cambren euh, fekk ji fa cérémonie officielle bañ fay amal tay ji soxal 143e édition bu appel bi légui légui lay doon jërë ngeen jëf ci teewlu bi り。 FM Kaolak 91.9 à Dakar 96.3 Matam 89.6 Thiès 96.3 Pouba 96.3 à Kafrine 91.3 Publicité sur Jafala FM sous le patronage de Mamadou Moustapha Ba, le ministre des Finances et du Budget, et Fallou Kébé, l'infatigable président de l'AIS Saloum, l'initiateur des 72 heures du Sine Saloum, mooy yëgal askanu Kaoulaka, 72 heures du Sint Salouma, du 23 au 25 février 2023 à Kaolack Sinex Saloum le daal di département bu du ñu Lenti, département ci département bu Guinguinéo ndax le spectacle yu kenn mos 72 heures du Sine Saloum ah oui, attention mesdames, messieurs, un événement de taille dans la capitale de Saloum moi c'est dina jóg recevoir ay ganam nit ñi bàyyee ko ci bi Sénégal ak li ko wër fu ngeen Saloum assister les 72 heures du Sine Saloum et a dit Kébé li nga def de na activité 72 heures yi nag dinañ ko amal digente bir Kaolack département Nioro département Guéguinéo kenn mësul gis lii ñu jël ko